together. Bollywood actress Sunny Leone अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर से सनी की एक तस्वीर सोशल साइट पर काफी वायरल हो रही है इस तस्वीर में सनी और उनके पति डैनियल वेबर बेटी निशा के साथ नजर आ रहे हैं लेकिन इनकी इस तस्वीर ने सोशल साइट पर तहलका मचा दिया है दरअसल तस्वीर में सनी न्यूड नजर आ रही हैं वहीं डेनियल शर्टलेस और बेटी मीशा भी पूरी न्यूड नजर आ रही है अपनी इस तस्वीर की वजह से सनी सोशल साइट पर काफी ट्रोल हो रही हैं तस्वीर में सनी बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं इस तस्वीर पर लोगों ने सनी और उनके